dando uma aula para a gente, instalando a máquina e realmente não tenho nenhuma reclamação a fazer, máquina é perfeita, atendendo as expectativas e como todo mundo quando compra um equipamento novo, é a esperança de sempre fazer ter feito um excelente negócio, que eu não tenho dúvidas sobre isso, e bastante produção, velocidade e principalmente qualidade, porque a gente está sempre procurando é, agregar aos valores e ao todo serviço. Enfim, só tenho a agradecer a, ah, a todo o atendimento, pré-venda, posso falar assim, né, com o Jefferson, que me atendeu muito bem, tive na automativa fazendo a, a visita técnica, conhecendo o equipamento, foi muito bem recebido por todos, por todos os técnicos, pela própria Joana. Tenho só agradecer realmente a facilidade que todos nos proporcionaram e o equipamento em si, como já falei, muito satisfeito, e principalmente a ajuda do nosso técnico Alexandre, que foi fundamental para esse sucesso e hoje está aqui muitíssimo obrigado pela a todos vocês. E quem sabe no futuro posso comprar o maior para as coisas que vão acontecendo por aí. Muito obrigado.